Seu Antônio, o senhor tem dificuldade para encontrar as palavras quando o senhor está conversando? Ah, eu, eu tenho, eu tenho um pouco, sim, mas eu, eu tenho. Mas eh, sabe uma coisa, doutor? Eu falo direitinho. Eu vou mostrar alguns objetos, algumas figuras, eu queria que o senhor desse o um nome para mim, tudo certo? Certo. Como é que chama isso aqui? Ai. É, para ver as horas. Isto, mas o nome, como é que ele chama? É, é, Tudo bem, isso aqui é um relógio, né? Isso aqui, o senhor sabe o nome disso? Caneta. Isto, muito bem. Eu vou mostrar uma figura, eu queria que o senhor me falasse o que, que representa essa figura. É uma fruta. Isso, mas que fruta que é essa, senhor Antônio? É, é... Parece uma maçã, mas não é. O senhor não consegue ah, lembrar? Não, não, não consigo lembrar o nome, não. Tudo bem, vou mostrar um outro objeto aqui. O senhor sabe o que, que representa essa figura aqui? Ah, sei. Uma uma... É, é, é, martelo, né? Isso eu acertei. Eu trabalhei muito tempo de marceneiro. Muito bem, Santana. Muito obrigado.